Sé que mucho te fallé, que yo me aproveché. Tal vez no lo pensé, no, no. Y ahora quiero decirte, decirte que lo siento. Sé que fui el peor, quien la embarró, por cierto. No aguanto esto, no, Lamento tu tormento, si de los dos, yo soy el peor. que me menciones Yo sé que te fallé sin razones No te di razones ni para confiar Jugué con fuego y me llega a quemar Te daba el hombro para llorar mientras que con otras me iba a acostar Discúlpame, no pensaba en fallar Pero soy un hombre y me toca aceptar Yo no quería destrozarlo pedale que no me beses Tu corazón está cerrado moje damn near it is